Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan doktor Sabirov. Azizlar, shunday bir savol kelib tushdi. Antika savol, qiziqarli. Kindik nima uchun kerak? O'zi bu nima? И bunga men video olishga qaror qildim. Hozir sizlarga kindik nima uchun kerak? Shuni aytib o'taman. kindik bu nima buni bilish uchun albatta biz homiladorlik paytiga tasavvur qilishimiz kerak homiladorlik paytini tasavvur qilamiz bu homila bu esa uni o'rab turadigan platsenta homilani platsenta o'rab turadi и platsentani homila bilan birlashtirib turadigan ya'ni ya'ni bog'lab turadigan joy bu pupovina ya'ni mana shu kindikdan chiqadigan Kanal bu pupovina deyiladi. Endi bu pupovina qanday vazifani bajaradi? Albatta, buning vazifasi juda ham katta. Agar mana shu bo'lmaganda, albatta bizlar tug'ilmasdik. Albatta, bu pupovina hamma milikapitalchilarda bor, ya'ni sut emizuvchilarda bo'ladi. Endi qarang, buning vazifalarini aytib o'taman. plodga ya'ni homilaga qandaydir nima kerak bo'lsa mana shundan o'tadi va mana shundan chiqadi bu buning питательное e, вещество bo'ladimi kislorod bo'ladimi ya'ni e, oddiy qilib aytadigan bo'lsak e, ovqatlar hamma narsa через pupovina o'tadi kislorod ham shu orqali o'tadi ya'ni platsentadan homilaga o'tadi и yana bitta joy bor homilada hali jigar yaxshi rivojlanmaganligi uchun bunda kon tozalana olmaydi va bu qondagi e, отходlar ham mana shu pupovina orqali chiqib ketib tozalanadi bundan tashqari mana shu pupovinani ichidan uraxus o'tadi uraxus bu nima uraxus mana shu homilaning mochevoy puzur bilan platsentani bog'lab turadigan kanal ya'ni bunda homilada hosil bo'lgan siydik mana shu uraxus orqali chiqib ketadi albatta bu juda ham odam uchun juda ham kerak joy shuning uchun bu pupoyna bizlarga juda ham kerak endi bu nima bo'ladi homila bola tug'iladi bola tug'ilgandan keyin buni kesib tashlashadi kesib tashlagandan keyin u chandiq bo'lib bizda butun umr qolib ketadi albatta bu chandiq tug'ilganimizdan keyin hech qanday biologik funksiyani bajarmaydi bu faqat bizni tug'ilishdan oldin eng kerakli joyimiz hisoblanadi endi e, pupovina ya'ni e, pupok albatta kindik nimaligini tushunib oldingiz degan umiddaman azizlar savollaringiz bo'lsa bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin albatta vaqt topib javob berishga harakat qilamiz sizlarga tushuntira oldim degan umiddaman sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin xayr salomat bo'ling sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling